Hola, ¿qué tal? Buenas, muy, muy buenas. De nuevo estamos acá con Dark Table, siguiendo la serie que estamos haciendo. Recuerden, en el video pasado estamos un poco sobre el cuarto oscuro. Acá dejo el enlace. De manera general, así. Hoy por fin voy a hablar sobre los estilos, cómo crear estilos en Dark Table. Antes que nada, então, para que eu vou usar estilos pré-definidos? Né? Isso é super útil se tu, por exemplo, está editando uma foto e te gostou. E aí eu estou editando esse choclo acá e, e me ha gostado como quedou assim. E como eu sempre saco fotos de, de alimentos, então eu sei que sempre vou usar essa mesma configuração sempre assim. Então seria super útil eu puder salvar essa forma, esse estilo de, de edição para poder aplicar em próximas fotos que eu use, né? Então como hago isso? Como hago para salvar essa configuração, esse estilo de edição para poder usar posteriormente em outras fotos? Então, em mesa de luz, vol volvo a mesa de luz Selecciono a foto onde tem, tem esse estilo que me gusta e vou acá em estilos. Então, acá eu tenho alguns estilos já salvados. Então, acá com a foto selecionada, eu vou em criar. E acá tem todos os módulos que eu usar nessa foto. Vale? Então eu pongo o nome assim. É, estilo YouTube. Não, melhor Acá pongo estilo. É, comida. E eu dou em guardar. Vês? Acá está o estilo salvado o estilo comida. Então, agora vou, por exemplo, vou, ao quarto escuro. eu vou a essa foto. Então vamos suponer que eu quero aplicar esse estilo a essa foto. Né? Como algo. Venho acá. Acá, perdão. E acá, mira, se eu clico, todos os estilos que tenho salvados estão acá. Então eu clico acá, lembra, esti recorda, estilo comida. Eu clico. E ele vai ajustar essa foto com esse estilo. Bueno, ele é volteado porque possivelmente o estilo que eu salvei estava em, em outra posição, mas não passa nada. Eu venho de orientação e já está. Então, então um tip é antes de salvar o estilo es ver lo que quiero salvar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo acá, porque na me foto as, as giradas, né? Porque em meu estilo estava salvado orientação, pero eu puedo deseleccionar isso, né? Então, orientação é eh, recorte, é outra coisa que é melhor não, não salvar em meu estilo. E isso eu estou assim manualmente daí, né? porque cada foto às vezes tem outro enquadro, etc. Vale. E o que salva é mais o que? Os tons, os colores e os ajustes básicos. E aí eu guardo. Vale? Então, é uma, essa te pode uf, ahorrar muito tempo. Assim. Y otra, una, otra, otro tipo é es. Entonces, y, y vengo acá y pongo el estilo que quiero. Uh, ya, ok, no importa. Entonces vamos supor que yo quiera reproducir ese estilo a, a las, otras, las otras 7 fotos que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? eu dou Ctrl C nessa foto e seleciono todas as outras pressionando Ctrl. Então, acá arriba ele marca, mira, sete imagens selecionadas. E dou Ctrl V. Ctrl V chicken. E já. Então, todas las otras fotos han cambiado el estilo. Vale. Si tiene alguna duda, deja en los comentarios. Yo intentaré responder. Entonces así es como creamos estilos. En la próxima vamos a hablar sobre ruido y cómo limpiar la foto del ruido. ¿sí? Vale.